چیزی که روبروی اون وایستدیم یک اثر هنری پس همونطور که رعایت میکنید و من متشکرم بابت حفاظت اثر هنری و فاصله که ازش و همکاری که با موزه اگه کسی جلو رفته خبرش کنیم که برگرد دوستانی که توی میزان هم اینجا وایستن تا صدای من به همه برسه صدا میشنین الان خوب؟ بله, بله. چشم پیام خوب رو باید بلند صدایی که باید شنیده بشه بلند هست به اندازه که کسانی که گوش های شنوایی دارن براش بشنوند من یکی از شما بودم یه آدم خاکی یه آدم اهل زمین یکی که مثل شما حرف میزد همزبون شما بود و با شما فکر میکرد و مثل شما اهل مطالعه و درک و هنر بود اینکه حقیقت منو در آغوش خودش گرفت و من به بالا وصل شدم روزی که من از زمین جدا شدم و الان هیچ دردی ندارم جز درد شما شمایی که میفهمید شمایی که قصه میخورید برای اونهایی که نمیفهمند شمایی که هنرمندید شمایی که اهل فکرید شمایی که مطالعه میکنید و افسوس میخورید برای کسانی که نمیفهمند ولی اینجا امروز من میخوام بهتون بگم که شما در اشتباهید شما همه گمراهید شما آلوده گناه دانایی هستید روزی آزاد شدم من که کتاب رو زیر پام گذاشتم ما با دانایی به هیچ جا نخواهیم رسید مسیر بالا از منطق نمیگذره اندیشه نیست که ما رو به رهایی میبره آزادی جایی فرای اندیشه است آزادی از فیزیک خارجه رهایی که تو بالا وجود داره از قلب ما میگذره ما با مغزمون به هیچ جا نمیتونیم برسیم مغز ما مال اداره تنمون روی زمینه ولی ما قرار نیست روی زمین بمون ما از بالا بودیم ما برای بالا بودیم ما قرار بود از انرژی بالا پر باشیم ولی گولمون زدن آقا گولمون زدن ده ها هزار ساله که ما رو مشغول کردن مشغول زمین آلوده خاک کاش میتونستم دست تک تکتون رو بگیرم و با خودم بالا بکشم کاش میتونستم میتون بالا ولی این راه راهیه که تنهایی باید برید یک سفری که در تنهایی باید آغاز کنید و در تنهایی باید جلو شروع کنید این سفر رو این سفر رو از این لحظه شروع کنید با بستن کتاب ها کی میتونه روشنی رستگاری و نور از لابلای سطور تیره و تاریک کتاب ها خودشو نشون بده ماها آلوده زمین شدیم زمین مثل یک ماز بی سر و ته ما رو در خودش مشغول کرده مشغول فکر کردن مطالعه کردن استفاده از مغزمون باید اینا رو ریخت دور پیام ما پیام نادانیه بالا رستگاری از طریق دانایی به دست نمیاد این قدم اوله قدم اول فراموشیه فراموش کنید و دور بریزید هرچی که تو ذهنتون بوده چون تا به حال فقط دروغ شنیدید دروغ شنیدید دروغ خوندید و به هم دیگه دروغ گفتید سالیان سال بیش از عمر ما در حد عمر بشریتی که ما داریم به هم دیگه دروغ میگیم به همیشه فرار کردیم از اون بالا از اون انرژی هستی بخش از اونی که باید درش پر می شدیم چرا؟ چون از زمین خورد. چیزی که از زمین بیاد جز نکبت برای ما نیست زمین ما رو با خودش آلوده میکنه با چیزی که از اون میکشیم بالا مغز ما رو مغز ما با چیزی که از زمین خوردیم آلوده شده ما با تفکر آلوده ایم ما با مطالعه آلوده شدیم و این گناه ماست گناه تک تک شما هاست که فکر میکنید نادانی نادانی نادانی نجات بخش ما خواهد گام دوم نخوردن، نخوردن آنچه که از زمین اومده و گام سوم دور ریختن و رها کردن اموالتونه هر اموالی که ما داریم هر چیزی که کسب کردیم از زمین بوده و آلوده زمین بوده من نگرانم برای شمایی که هنرمندی شمایی که فکر میکنید باید نجات بدید هم رو و اطرافیانتون رو در صورتی که خودتون در زمین غرق شدید شما غرق تفکرید پس چطور میتونید آدم هایی رو که اونها هم دلشون میخواد فکر کنن نجات بدید فکر کردن رو متوقف کنید گام چهارم گام چهارم پر شدن خواهد بود پر شدن از بالا از انرژی بینهایت مادر کیهان انرژی انرژی که شما رو نجات خواهد داد انرژی که شما رو پر میکنه و به بالا میبره ما رو گولمون زدن ما همه چیز رو درون خودمون داشتیم از اول ما رو خام کردن و ما رو مشغول کردن با مطالعه با دانش با اندیشه با همه این مزخرفاتی که باید دور کنیم از خودمون این اون چیزی نبود که از اول ما میخواستیم این اون برنامه بالا برای ما نبود به بالا نگاه کنید تا ستاره ها رو ببینید نقشه راه رو برامون ترسیم کردن این نقشه رو کشف کنید و این گام پنجم خواهد بود فهمیدن نقشه ای که بالا برای ما داره بالا واسه ما نقشه های خوبی داره و این وقتی اتفاق میفته که ما پاهامون رو از زمین جدا کنیم وقتی که ما جدا بشیم از زمین و به بالا برگردیم که از بالا بود خیلی هیجان انگیزه چیزی که من دیدم و درکش کردم گام ششم میخوام بگم گام ششم این مرحله است مرحله که من اون مرحله آشکارسازی آشکار کردن عالم بالا برای کسانی که نمیبینن تو این مرحله است که ما میتونیم هر کدوممون یک نماد بشیم برای عالم بالا ما همه نشونه هایی خواهیم شد از عالم بالا از انرژی بینهایت و بعد بعد از گام ششم ما به گام هفتم رسیدیم گام هفتم کجاست گام هفتم جاییه که باید حواستون باشه درگیر نیازهای شخصی خودتون نشید گام هفتم مرحله ای که شما به آزادی کامل میرسید گامی که از زمین جدا میشید و بالا رو درک میکنید اینجاست شما نجات پیدا کرد لحظه ای که رهایی رو در آسمان ها تجربه می کنید دیگه روی زمین نیستید دیگه آلوده گناه نیستید شما پاک شدید و رها توی این مرحله است که میتونید نشانه ای باشید برای بالا اینجا مرحله ای که شما باید بالا رو آشکار کنید حالا میتونید قلم بزنید حالا میتونید شعر بگید حالا میتونید از بالا برای اطرافیانتون پیغام بیارید پیام رستگاری پیام آزادی و رهایی لمس لطافت روح بزرگ اینجا مرحله جنگه جنگی که هیچ شکستی توش نیست چون شکست مال آدم هیچ شکستی تو این مرحله نیست چون شما در بالا از فیزیک خارج میشید در متافیزیک هیچ شکستی نیست هیچ یأس و ناامیدی وجود نداره شما نجات پیدا کردید از این نجات لذت ببرید این گام هشتمه و پر بشید از بالا و این شادی رو درک کنید به وجد تو این پله پله گفتم پله چون دیگه گام به کارتون نمیاد گام مال زمینه وقتی شما تو آسمانی دیگه گام بر نمیدارید از این به بعد پله پله میریم پله برای آسمون بهتره ما پله ها رو طی میکنیم پله نهم پله نهم شادیه ما شاد خواهیم بود ما شادیم خوشحالیم به وجد اومدیم و این وجدمون رو با هم دیگه تقسیم میکنیم سهیم میشیم این وجد رو سهیم میشیم خوشحال و شاد و خندانم من فرزند بالایم همه هم خوشحال و شاد و خندانم من فرزند بالایم هنوز نیستی شما میشین شما کم کم من شما هم میشین اون روزی که شما بالا رو درک کنید شما هم خوشحال و شاد و خندان خواهید بود ما ز بالاییم و بالا میرفتیم ما حلق ما خیلی خوبیم این مرحله دهم مرحله دهم مرحله که شما پر از شادی هست پر از نشاط بالایی تو این مرحله نادانی کامل شما رو درک کرده شما به نادانی کامل رسیدید همه چیز رو فراموش کردید و زمین از شما قطع امید میکنه زمین نفهمی شما رو باور میکنه و شما در این نادانی لذت میبرید دیگه با عقلتون کاری ندارید دیگه هیچ کاری ندارید نخوردن رو تجربه کردید نخوندن رو تجربه کردید بستن کتاب ها رو و ندیدم رو حالا مرحله که میشه ازش لذت بود گام یازدم بود که گام نبود میشه پله دیگه ده هم که گفتم بعد همینجوری خوشحالیم دیگه خیلی خوبی، همینجوری حالا شما نگاه کنید لذت ببرید منم من که خوشحالم من لذت ما نگران شما من هر وقت من آزادم من رها من من من نگران شما شما نگران من نباشید من خیلی حالم خوبه خیلی خوب اصلا شما وقتی اینجا برسید من هیچی مصرف نکردم هم نخوردم گفتم ممکنه بالا بود شما هم که به این محله برسید کاملا رها بشید دیگه خیلی عالیه قشنگ میتونی شعر بگیم و تبلیغ کنین عالم بالا رو اینجا دیگه نمیتونین سکوت کنین اینجا همش میخواین که حرفای خوب بزنین بگین ما چقدر خوبیم چقدر عالیه همه چیز همون خوشحال و شاد و ایناییم خندانیم فرزندان بالایی بعد چی؟ ببین یه مرحله وجود داره شما نباید سوال کنید <laughs> شما داره کف میشه این سوال دارید فکر میکنید چرا خودتو اذیت میکنید فکر نکن من دارم لذت میبرم دیگه شما هم لذت ببرید من نگرانتم شما هم نگران منی این نگرانی هم خودش مدل فکر کردنه این کارم نکنید نه فکر نمیکنم دارم آه چون از مسیر قلبت میگذره میشه باش یه خورده روش رو کرد ببین چون فکر من باز دوباره چی صورت یعنی این اوج آغوشیه که تو انرژی رو فقط تو راضی از این کاملا مشخص است من راضی از این نمیدونم الان کسی شک داره که من از این بره نمیره برم آره میتونی؟ میتونم من هر کاری میتونم هر کاری میتونم من آزادم جسم رها کنی الان من پر شدم آها یه محله بود یادم رفته بود محله خیلی محله خوبی اتفاقا اون محله یازدهمه که شما اونجا تحت امر باد قرار میگیرید چون آزاد شدید باد شما رو به خودش جلب این باد یه باد معمولی نیست یه باد مقدسه بادی که از درون شما میاد باد شما رو چون و شرق غرب نیست این باد شما رو پر میکنه شما پر از باد میشید مثل باد کنک مثل باد بادک تو باد به احتراز در احتزاز در میشید پرچم عالم بالا وای که نمیدونید چقدر خوبه اینجا کلا خیلی دیگه خوبه بعد این محله 13 هم بودین که محله آخره شما دیگه هی میگید که خوبه چقدر و از این خوب بودن لذت میبرید و خوبه کی من صدا زد چی کسی بود صدا زد الیاس بود بله پروفسور سوالی چیزی داریم نپرسین چون سوال پرسیدن کار زشتی محسوب میشه چون مقدمه داناییه

بعدم که اومد این اینجا رو دیگه مثلا اینا بعدن دیگه شما دیگه آره دیگه خوش میگذره هر بالاخره هر بالا اومدن یه پایین رفتن یه هم جا الان دیگه پرفورمنس تمام شد